kubakulembeza abamu be bajjako mm. omusajja gwe wajjako gwe walwanyisa mm. kati bwe bagenda okwogera bagaoyoyava mu nsi mm, nga kindaga nti oba oliawo ne kagame bwe yandibadde wano yagayo yava mu nsi ya byalimaana mm, nzija nga mu butonde bwe mm. bw'aba ayogera ensonga ayagala etegerekeku ennyo kyova lusa ayowola ebigambo ebyebitundu ebyenjawulo abantu ensonga ye bagitegeere tufunye okusoomoozebwa nti omugigi gw'abaana bwe tulina ennaku zino eh, mubayita ub40 abasinga obungi hmm. tebagala kukopa tebagala kusoma um, tebagala byakakarukana ikanteriyo bwebuuza omuntu kati abaana banabaa young graduates nze nkwami nkuruma mpozi yakoraki ayinza obutakimanya bulungi so okujjayo ensonga ye bweoba yagala tutegeera uganda bulungi amin asinga bapresidents abangi erinnya wano sigamba nti yali mulungi naye byeyakola byatunda nnyo mu nsi okusinga basigadde bonna for instance ah, bweoba oyogera kuzimbabwe kkiriza bagana munanga gondoza tanabakuweza aweza ekisanja kimu tanaba tanakimala yatandika bir kumi na mwenda tanakimala kati kisanja ekimu tikinaba kugwako oli afuga ensi kumpi emyaka ana so omwana ono omunafu alina baziyita hai bana bahai okubayamba zimbabwe mugabe gyeyavanga eh, mugabe mugabe tkyas to be kati sudan yo bafuna omukisa naye fred ekyo kyonyonyola eh, eh. mu international relations and diplomacy kikola ah, oh, tekikola because diplomatically bakuteekateeka nti bwoba oyogera tosukka wano kubanga oyinza kukosa oli oba omugenyi ayinza kuja ku mukolo gwo naawulira bubi ate aba diplomacy ebakola emikolo nga kigendererwa buli omu azenga azenga ali musanyufu addeyo nga ali musanyufu maybe akayinza okutuyamba tuyinza kunenyaani ani ateekateeka president okumugaidinga nti bwonaoba okola speech eno these are the limits ayinawo oba kakiiko obaki eh? hmm. nze ndowooza yangeokuyamba ku mukulu wange eh. rcc kabe eh. yagambye nti ayina akakaako obuntu naka office president Museveni yaule eh, sagalo game nti ani amutekera tekera muntu eyetegerera ngo omuntu okay ate president Museveni buli kyayogera abayina ensonga lwaki akyogedde kubanga ali mm. tu soba era ne message ebera eri wero packaged intended mm. to someone norwecho nti wabayogedde ku bantu abo wa president abali these are the former pan africanists okay ngai yasigaddewo ku founder ne bajjajja ba pan africanism Uh-huh. buli bayogera ku mugabe jukira oh, yamaze n'abagamba nti kakati mwe bapresidenti abali wano abaafrika njagala tuddeyo tulabe bwe tuzimba panafricanism nga jjukira hmm. abazungu bangi bazzeeko gavumenti z'abapanafricans bateekeko bapapets papet leaders bebawuliriramu hmm. kitegeeza ki alinga asomesa nti bannange africa ya africa hmm. tuddeyo tuzimbe africa yaffe ku musingi ogwaliwo nga tulwanyisa abazungu abaportugeese hirary yabadde ku tv ajja kubuuza nti nga bwe yabadde ayanjula shekedi teyagaye nti ava mu nsi ya mubutu uh, uh, uh, kubanga mubutu okuvaako mwami museveni yapatisipeti na mumugoba naye ate yomukuba pan africanist abaaso lwaki shekedi yeaba agoba kya pan africanism oba ah, olimbye kale bwobanga oliki okkiriza mukabwakadugalo waffe mubutu hmm. taliimu hmm. Sure. Yes, mm. Mobutu was being sponsored by yes. Americans. Yes. Against Lumumba. Okay. It was Lumumba who Oh, okay, Lumumba is pan African. Yes. <laughs> okay. Eh, so unabadde ntandikira we nkugambye. Ebyo byonna yabikoze ng'abigendedde Jaraga. Yes. Kubanga speech yonna yabadde eh, how can Africa unite? Okay. kubanga ekizibu kinobwaba yabadde agoba pan africanism ndowooza ensonga era ensonga ekiri munda muli akatono nyo. ekizibu nekinene kirwitsaawo eno nabali ku meezi eno bameka abakyakkiriza oba bategeera nti omuzungu akomye okusinga luli mu generation yaffe esaawa eno omuzungu ali wano asinga oli agenda kubanga ono akunyunyuta obusomyo mugumba yoyarono kati lwaleero abaana bainaku zino kati awo wetujja ku spiiki ye bwe yabadde konako kukiri ekyokurefaringa abapresidents ku bapast eh, leaders kati bamwine nekisanjo basasira hmm. by virtue of their positions ekyengenda kwogerako tebasobola kukyogera nze omu noonu twabonaabonanga na spiiki y'omusajja omu ngaavaayo nayogera ekigambo ffe netugenda wabbali tukole tutya kinayogedde kyaki nga tupangirira nga tulaba engeri gye tunasiiga akazibu mhm. oyo ye purezidenti museveni ayogera ekintu nsobi naye bano bali ku mukulu tasobya <laughs> ngaakoze ensobi ffe nga tunyonye engeri gye tunagisiiga akazibu ekyokubiri nze ndayabamu ebintu bibiri abo bombi eh, eh, eh, yayogedde mu ngeri bbiri abamu babadde rifaalingako abadde abajukiranga yali abadima yalinga n'okusingira ddala nga owa zimbabwe hmm. infact simanyi oba ekyenjogera oba kikyaliwo nobwogenda mu presidents office okutukamu bwotosooka kutunira ekifaananyi kyamugabe simanyi oba bakijjamuekyo <laughs> ekimu aliwo ababadde abadimayaringa kuva dda nga mugabe nga kwame nkuruma mm. ate waliwo abamu babadde akiina hmm. kati ngaekyokulabireko ekyakalituma yakyogera lwatu nti oyo titumwagaliza birungi naye kyagala tumubaire ekimutandaba okumanya abantu abannayuganda ekifaananyi kibatanamanya kituufu abajjawo uh, ani bashir baali tebakkanya neestablishment ye kampala hmm. naye byagenda kwekyusa hmm. batabanyi ba bashir ate bebakwata bebakirimu nga kiyali thats what has happened in bashir the council maliriza ensonga maliriza ensonga yone honorable simba atuwe view yatubeye mm. manyi mu government mubera mu bintu binji kebeno ya president musebe mm. nga yafunye ebizibu musobora kwewunya nga yafunye ebizibu oyinza kusanga bamwine nga akuba n'engoma mwe timuzanya ne government so eno ekyokugamba <laughs> nti batabani ba bashiro mm. kasi tova ku bwa president bote waliwo abantu bobeera nabo nga nabo bagamba naye ono tuli muwona ngeri ono tuli muwona ngeri <laughs> kati ono barifaringako tibatabadiibe so ekyonzo kyendaba waliwo mu luganda tugamba nti bakuliira munda nga musege kati kyekiri kalitumu so nze mukulaba okwange ebyo yabyogera abamuabamu abadimiringa abalala abakiina onaye bosimba mu dakiika hmm. ngaemu era kuba bakisogodde bulungi naye omuntu kyalina okutunuulira ye karakita ya pureezidenti museveni pureezidenti museveni tatyanga kwogera kigambo mwe abakiwulira oba mukiwulidde mm. takityangagamba nokukikola <laughs> wano mukalulu kaali ka biri i think kumi nagumu nayinsisitinga naleeta etteeka eryenongosereza mulyettaka mm. ekyali kinyigafu aba wano mu buganda nenalimirako kati kyabadde agamba byalugaba nti ogenda okusisiriza mwaba mwogerera nemunonya engeri gyemufuula hmm. ekituufu oba gyemukifuula ekirungi naye nga yakikoze eki akikubyewo <laughs> nga mulimu gwammwe mu mbeera eno kyeyabadde ayogera yabadde alina mesagi gyasindika hmm. emabega era bwogenda ogigoberera ogambe tugenda ku sipiiki ye nga bwe yabadde olaba nti sipiiki ye tewali abantu bangi bagaye nti ah, ah, tayogedde mu byamagezi yebyo byeyaze okwogera gamba okwanjula abakulembeze bano nga abarifaringa kubali yeyabadde priyayogedde ku byabulamuyanjula abagenyi ah, yabadde ayina mesagi gyayagala ensi etegere so n'olwekyo pulezidenti museveni bwobanga obadde naye omuweereza oba okoze naye ebbanga waliwo ebintu byoyina omuyigako mm. oba bibi ku lulwo oba birungi naye nga ye bwatyo bwakolabwatyo uh, bwali nti puresident museveni okuwandiika speeki ye akuswaliza mu lujjudde ate puresident museveni talina bahandoraz omanyi waliwo abantu mu ofiisi ezo waliwo omuntu gwoyita handora waliwo gwoyita omuyambi waliwo gwoyita protocol eno tubalaba kyekimunaye eh. ye puresidenti museveni ne bwoba nga omuwa amagezi ogenda okgamuwa nga ye oledde nga yakusooseeyo dayinza n'okusomesa mumagezi g'omuwa n'ekino eh, kyayogerako bwabeera ngaayogera speech naga bano bye bawandiise sibitegeera omuntu ayinza okuga nti naye purezidenti siyabyewandikira <laughs> era aba ayina mesagi gyasindika mm. nti bino ebimu si endowooza yange okay. so mm. president okujjako ngo omusomye n'omutegeera yeah. bw'otamusoma n'omutegeera ebimu oyinza n'okulowooza nti waliwo ekikyamu ekimutuusa nti nganyongeza ku kyahonalebo simbwa nti uh, omukolo gw'okulayira gwabadde gugenze beyond uganda nga kuliko bapurezidenti ne bavice president n'ababaka abalala ab'ensi ezisoba mwana mm. kitegeeza ki nti speech ya president yabadde erina okusukka ku uganda nga terina kwogera ku byabulamu ku byanguudo za uganda naye nga olina okujayo points ezigatta ensi za africa kyavulamu addemu integration najja nabagamba obutale bwaffe neyeebaza bapurezidenti okuba nti abamu bakkiriza ebintu byaffe okgenda essaawa eyo speech ye nga yiyo omuntu museveni nga bano bawandiise E, e, eya uganda jukira bino eya uganda yabyogera dda mu manifesto mwebiri twabisoma era tubimanyi kakati wano yabadde alina okulaba nti emikwano gino mm. gimakinga gitya n'omukolo mm. guno messaje eno egenda etya e, eggwanga uganda likwatagana litya nelibeera ku peesi yemu n'abagenyi betwayiza ogamba principal eno speech teyabadde yabannayuganda ah, ah, yansi yonna yabadde yansi yonna kantandikirawo wennyini bwogambye ku integration tunasobola kutya kuba yajogeddeku integration okukola integration ya africa ngeya east africa ekyalimu emiwaatwa lwaki ŋŋamba nti erimu emiwaatwa genera paul kagame teyazze kulayira naye producer yaweereza minister of state <laughs> eh, for east african affairs eh, teyaweereza na minister ali ku levo ya cabinet ku mukolo sijja namwyita mukulu munne ku mukolo gwa kitaawe yaweereza minisitezimukolaezoekyo kigambo ah, kyoyogedde ah, ekyo oh. ne bwogenda n'osajjakula fred bwe wasajjakula n'okola amaka go kitaawo tekimugaanaaba otuweko genopol kagame alina ebigambo bye yali ayogerako emabegakaawo nze nalowoozaamu oba bye bimu ku byamuganya okujja producer mpa kujeno kagame hmm? ah, wandi mutuwadde ngaebigambo kuba babisa mu graphics nga biyitawo abantu ne basoma ne balaba paul kagame kyagamba yes tutandikire watandikira integration tetusobola okufuna lectures nyingi ezikwata kwegatta kw'amawanga naye tetujja kwogera bwogezi wateeka okubaawo ebikolwa ebigoberera nti okwegatta kubaawo ng'olina ekintu ekituufu kyokola ekikwata kwegatta nti baliraanwa abo bayise nga bw'oyagala naawe okuyisibwa tenaye toyinza kubayigganya buyigganya omala okubayigganya ate nodda eri nogamba mbu ezo ensonga zikwata ku nsalo teziriimu nsa nagamba nti ekitaliimu nsa byebyo byokola baliraanwabo nti ebyo byebireetawo emiziziko mukuno okwegatta kwogamba naga naye ffe tetuli mu kuzanya buzanyo obwo obwokuteekera e, amaka gabanaffe omuliro nti kyetusinga okufaako kulaba nti ffe buli kintu kyetukola ewaffe nti tugezaako okukakasa nti amaka gaffe oba amayumba gaffe gakuumiddwa bulungi tewali waayinza kumala gagateekera muliro era tugezaako kakasa nti oyo yenna agezaako okutulumbagana okuteekera amayumba gaffe oba amaka gaffe omuliro agenda kwejjusa ekinaddirira ne bwe tukomaawo mm. oyo genopo kagame mm. nawadde njaga kutandikira wa onaebo simbwa mm. ku nsonga ya spiich eh. president tuyingira kati spiich ye mu kwogera kwokungi mulimu integration eya africa kyenvudde ensooka ekyo nti eya east africa ekyaganye <clears throat> kuba bwotunula ntunudde kagame tewali watali kusika mugwa ku mawanga gatwetu buludde olaba ebyekongo ebya sudaani wali kenya ne tanzania naye balina sima ensalo yawa balina okusika omugwa tulina ebizibu ne kenya ku bizinga byemijingo wali burundi ne rwanda tebategeragana ebyo biri awo bwebityo east africa ekyaganye purezidenti atunuulira integration ya africa kinasoboka secondly kitwalire wamu mu kwogera kwa president teyajjaeyo luga yajjaeyo mutayimbwa gwe yakubisiza abazungu hmm, ekisooka ndowooza speech mwajuulidde ne bwe sigiddamu hmm, hmm. ekisooka abakulembeze ba east africa abamu ku bakulembeze ba east africa si beetegefu kugenda mu kyetuyita integration olw'ensonga ez'enjawulo olwaleero mu africa amin mu east africa bwe kitaba nnyo kuwonga nze ku lwange tusigazizza purezidenti omu ayogera ku integration era akola ebikolwa ye byalowooza ebya integration yani oyo ate nekiretera eggwanga lye obuzibu ye pulezidenti museveni kuba mu uganda mwosanga bannansi ba east africa nga bayingiranga bwe baagala mu uganda mwosanga bannansi ba east africa nga bakola kye baagala kubanga ye obwongo bulowooza nti awo wali integration naye bwonga bwogambye nti bwotuno olwaleero uganda ne rwanda zineneŋŋana ensalo kati si myaka esatu nsibe nsibe uganda rwanda ne congo mm. zineneŋŋana mm. rwanda ne burundi zineneŋŋana burundi wano newakubadde pulezidenti wano yabisebiseeko ya hmm. ne burundi ennaku ezo yaganako ku, ku byamaguzi byaffe okugenda ewaabyo yes. nga bate balina omukwano ogw'enkukutu yes. yes. gwe bafunye ne rwanda mm. nibaganako ebyamaguzi byaffe ogendewagwe bafunye kuva ku rwanda kuba eh, rwanda naye enoonya emiki <laughs> emikwano ebintu byaffe nebigana okugenda erwanda eh, uganda ne tanzania newakubadde tubikkako mm. naye ebyamaguzi byaffe ebiseera ebisinga etanzania bigobwa era abantu abali ku boda e mutukula bakiraba nenkola ekolebwa tejayo mu kya integration bwogenda ate nga ffe ku tanzania ente ze tanzania omusana ogwakwewaabwe mm. nga ziyingira e uganda zonna sango b ngajjula mm. ente zabatanzania ne eza, eza kenya bwe zayingira etanzania e, e omugenzi magufuli yazikwata era pulezidenti wa kenya nasituka nagenda yegayirire pulezidenti munaate nte owa magufuli yagaana okutentezaani zabannakenya banoonya integrationkwa east africa bwogenda wano wakati waffe ne kenya kungulu twogera naye kyetuyita integration tekiriiwo bwogende kenya ngaoli munauganda nali kakiiko ka trade mu parliament bwogende kenya ngaoli munauganda tosobola kukola kampuni ya clearing and forwarding nga yo gwe nga munauganda tosobola the law amateeka gaabwe gali clear ku kampuni ezo oteekwa kubanga olinamu emigabo nemunna kenya bweba tokisobola ddayo ewammu bwobeera nga okiriyalinga ebyamaguzi waliwo kampuni ezitasobola kiriyalinga byamaguzi ebisukka omuwendo bwe guti tuli mu integration so bwotunula uganda ne south sudan tubikkako muna uganda e south sudan jo twafiiriddwayo omukyala mm. obuzeeko naye bali badriva mm. mu busambattuko bwe balina ewaabwe wiiki eno twafiiriddwa omukyala mukyoli oba mulamu dokita mulamba mukyala muyivu abadde alina ekitongole kyobwannakiwa kyakoleramu bamukubye amasasi naye ne bamutta kati abasudaani kuno okwaffe balinga ensi yeyaabwe so ekigambo kya integration purezidenti akyogerako naye bakyogereramu bapurezidenti banne bosi kyebaliko buli purezidenti wano mu east africa akyayagala kukula kukuza gwanga lye mm. so bo balabika tebali redde kugenda ku integration okay. then bwetwogera ku integration ya africa nti eneesoboka mm. tegenda kusoboka kubanga mu africa bwogenda ku demokurasiya mwemuli ensi ezituddemu abantu abattaba pulezidenti abantu ababba obululu ne beefuŋŋamya ku bukulembeze kati nga tannaba kunyweza wali waali tomusuubira kutunuulira kya east africa gwe kyokola ki kyoyogerako so n'olwekyo pulezidenti buriidi ye buriidi ye kikoze bubi nti yasigaddemu buriidi ye emuleseewo eitha emuleseewo mukufa emuleseewo nga bagikubye akalulu oba emuleseewo nga bagiwambye kati kyova olaba alina okulafuuba nennyo okujjukiza n'abakulembeze aba afirika hmm. abajjukize ku bakulembeze abaavaako buriidi ye kati purezidenti ekizibu kyayina alina contradiction contradiction mu political economy nti pulezidenti ayogerera mu bantu nga byayogererako byayogerako birungi naye nga beyali ategeera nabo entegeera eyo sibayogerera namu kati lwe lutalo lwalina nti okugjako nga tuzeeyo bapulezidenti bano betuyita abato bobadde oyita nti oli mukama wagundi ah. abo ne tuddayo ah. Ah. ne tutambulira ku misingi egimu mu demokuraasi mu byenfuna nabo ne balaba obulungi obuli mu integration wano kiki watwala ebbanga mu afirika okubeera nga tutuuka ku nsonanaye mm. ekisooka nzoka nsooke na speech ya kagame mm. kati mukasa bwabadde ayanjula lwekintu kyayogedde kirimu amakulu mangi naye eh, mugamba nti eyo yensobi eyo yensobi weviira naye ekinyusiwe ekiva ekinyusiwe ekiva wanga kade wadde agamba nti tiyaze ku mukolo gwa taata we naw eh, ekyo rcc agambye eh. oga nti ono taatawo olyinfact eh, ate nono kukiyita ensobi tomunenya kyandibanga oluusi kyekireetamu n'ebizibu ebitagambika ngaoli yamaze dda kutuuka wali yerabanga musajja onamurabanga musajja munne simanyi ntegerekesa hmm. naw ekisooka mm. nzo mukurapo okwange mu east africa nomu africa yonna omupresidenti gwe tulina asinga okumanya president museveni ye kagame bwenavudde walinga nga mbuyo yali mwana wawaka hey. asinga okumumanya obulungi ye kagame so presidenti bwaba ayogera ku integration okwegata infact ebigambo bya kagame obiraba hmm. byenjogera kati nga kagame e, oraba president kagame atunulira president museveni ngaomuntu omulimba talina mazima why nzijukira bulungi omugenzi habyarimana meja general juvenere habyarimana ngaze wano okutukyalira infact olunaku olwo nomugenzi meja general fred rwijema webamuwera enyota yeyali eh, mugenyi oh, omukulu abyarimana yajja ku mukolo nga bakomisioninga amaye gafu ah, ah. yes speech eyakolebwa president museveni wenjagala okuja emboozi yange abantu muntegeere ekyentegeeza ne kagame ekyayogera pulezidenti yakakasa eyali eh, munywaniwe meja general juvenari habyarimana yamugamba bw ati sebu purezidenti wano waliwo abanarwanda naye nkurayirira teri muntu n'omu agenda kujja ewuwo nga totegedde era teri muntu agenda kuva wano ngaakurumba ngaakurumba ninzikirize kikafuuwe ekyengezaako okubalengeza nga kagama akora ki awulira he was there nga listening attentively ng'amanyi nti sipiiki eyo ejuddemu ebinonogo by'obulimba kubanga balina ekyama kyabo nga baddayo e rwanda nga baddayo e rwanda infact president museveni yali tali wano nemeje general juvenal habyarimana ti yali rwanda baali wamu mu new york infact is believed nti baali basuze mu hoteri emu bakugamba nti nemeje general juvenal habyarimana yamukubira esimu nti ii ekyewangamba ate biki ebiri ewaka ngaonamugamba nti asimanyi purezidenti yakakiriza jyo lyabaramu nti yayamba barwijemu bagende ye ngaagamba nti babbe mundu zaffe nibewagura nibagenda william ekyo kigaana kitya jeno kagama okujja ku mukolo gwa munne ekyensoose kukuleetera nti mu africa nomu east africa omuntu asinga okutegeera purezidenti museveni yekagame nakije kuki nze mukuraba okwanga muraba nti buli kyayogera ayogera birara akora birara infact nebigambo byakagame ti babiwuliriza fe babisomye hmm. kagame kyakagame kyaliko kyova oraba akugamba nti president museveni byayita ebitaliimu ate zensonga zitusaanidde okusooka kukorako kati nga okusiba boda nze nva kabaale naye mwami museveni ye yasiba booda eyo ate kyenkugamba eyo booda yasibirwa lwaki waliwo eh, ku bintu bya sekirita ebyo byesobola kwogera wano kuliwo obulungi bwa porogulamu naye kagambye ngaakyekengera eyali munywanyiwe gweweita taata we hmm. tutawanira bwerere nayo boda n'akaboda akalala ayinza kukagalawo kubanga ye muli araba nti lazima buli kimu ono ekyayogera akora kirala tutegereganye then nga, nga, nga sinagendawo uh, east africa nakyo n'abalala bonna abasinga obungi nze mu east africa weewaawo bayinza kubanga basirisi nabo bandibanga balaba ono nga tibakyali kupeesa emu naye ngali kubibye nga kiba kyakiriza uganda nga katugambe kenya wa tanzania tanzania oyo yali yabiganira naddala nga teyagala nakubiwulira byokwegata nti awo oyinza okuba okwatagana ne honorable simbwa yagaye mm. nti abakulembeze abali mu mawanga ago bino ebya integration kwega ensibuko yabyo ababitegeera asigaddewo bwomu nti obuzibu bwayina kankiyite kuyigiriza bali abaliwo ebiri mu integration naye ate abo nabo tubasasire kubanga nabo bamanye ebibaddewo nabebadira mubigere bamanye byaliwo nonu bamanye biriwo baraba bademokurase ezitafanagana baraba abantu batasobora kwegata nokusingira ddala kulevo yawaguru nga baga muntu yandiba ngaali kubibye nawe kukya africa ekya africa yona okutwalira awamu nze mukuraba okwange e-, ebirala mbirese era bya mbirese hmm. mbigenze ku nguru kwanga nimwe bikwataganye nebyo ku bya afirika singa emizimu gy'abantu gibadde gikomawo hmm. naude president museveni ngayogera ku kya gaddafi ngagamba nti yakubira nezuma hmm. nga baali bateesa bagende banunule gaddafi singa emizimu gy'abantu gibadde gikomawo nze mukulaba okwange nomukumanya okwange omuzimu gwa gaddafi gwandituza omuntu waffe wano lwaki afirika afirika okwegatta kwa afirika omuntu yali ku mwanjo okwagala afirika yegate mangu yali gaddafi kati ate awo omuzimu gwe nga gusugira ki wuliriza nkyagenda mu maaso kirabika ye yaliwo waliwo ebintu byeyali arabye nnyo nga nokwekengera yamaze dda kwekengera infact singa africa yali yegase nga tulina president omu ate gadafi bali mulumbidde ki bali mulumbiddewa naawe ekyendeeta hmm. gadafi ng'aleeta ekya okwegata kwa africa eyasinga okumuwakanya yali president museveni mu nsonga ki nga pulezidenti museveni yagamba nti nedda ekyo kinene tusooke ngaali nga akkiririza katugambe mu ecowas hmm. akkiririza mu east african standard, standard, standard force e, ebyo nga tusooke obuntu buno oluvanyuma tuliraba ye nga takkiriza africa kwegata omurundi ogumu nga ayagala tusooke buno inzu jugirane gadafi yarajyanaga sina nubwo sinaba nubwo saba nubwo mutampo bwa president mm. afazari ari imbere wa defense wa africa yona yes naye mukuru mukurabo okwange era ne president museveni okay yinza kubanga yamukubira nibogera naye nze narabyemu obulimba n'obukuusa mutawana kubanga yagambye nti gadafi ye ya orukwe namara gaduka mu tripoli without a fight mm. yaga tripoli yandigifude stalingrad kati mukasa lazima fena olutalo twarulaba gadafi n'obuvumu bwe obuvumu bwa gadafi obulabira yarayira tisobola kuva mu nsi yange kwekuba okufa nfiira mu nsi yange lazima bamuja mufredi nebamutirawo awo wenamuwera n'amayinja nze gadafi n'ebitibwa byeyalina nakiriza nafiira mu nsi ye gadafi okuduka mu tripoli nga banywanyi be bona nze omukwabo okwange basirise bamuvuddeko ensi bagikubya asigaliza katono nga tera ayamba nadduka buddusi napaara bupaazi nolwekyo mr museveni ku kyogweta kwa, kwa africa nakyo tokkiriza nti kyaliko eh, tikiriyo tikiriyo Eh? ono on, uh, olinga gansookewo nga sinagenda warasisi eh, nze badde ndowooza mm. omanyi mm. program zimba ensi yo mm. Eh, twatandise bulungi nnyo naye kiba kyabulyazaamaanya nodda gwe nga toli mu mutima gw'omuntu omukulu nga president mseven atusinga emyaka era abaddewo nga batandika olutalo lw'okulwanyisa abazungu gwe buli kyolowooza nti ayogera nolowooza nti alimba ate nga tuli ku tivi ekyo mbadde nteesa bannaffe nga bwe tuli nti kati tuli exemplary mu kuzimba abantu tubenga tusoka program zimbensi eh tubenga fetwa ebyokulabirako bojja nogamba omusajja yayogedde ku international cameras gwe bikimunti olimba mhm. ngate ye kye kyavudde ku ndo ku ntobo y'omutima gwe naga makamba buli ne kyama nakwira president Zuma hmm. nga gwe twali mukulembeza wabula wali mobilizer by that time nze ndowooza nti ate tuba tuyitawo we twandikoze eki we twandikomye wadde twagala nnyo okuwakanya buli purezidenti kyayogera naye anaisi togikola ku kintu n'omuntu kyawotadde mu katabo kalamba akokusoma ekintu ekyagenze ku kamera zonna bwe tuba twogera ku bintu byamawanga tubeere very careful kubanga president seven gyeyatandikira ne kagame ne gyeyamuweerera tetwaliyo bwe tuba twogera ku byamawanga tumanye nti abanyarwanda baganda baffe tumanye nti abanyarwanda bebakyala baffe betuwasizza ebyo ebintu birina kukwatibwa tebikwatibwa nga bya wano politics wanabo ne bawasaba nyinafu yes tulina obikwata nga one biriko okuleeta obusambatuko oba ekonomi yaffe okufa president museveni speech eyo nayabadde tuleme kwogera ku kyakagame kyokka east africa oba ne region teri about kagame ekirungi abalala bazze yes ebimu bwe biba nga tebigenda bulungi kituufu tewali bintu bigenda lwando babiva rwanda nebijja wano yes e kenya bwebanga ebikajo leero biganye buli lunaku bibadde tebigenda bwabanga yali ayogera ku east african <coughs> ebintu biri byayogedde regional and continental integration mm. nti twejja kulowooza ku onre continental nga regional muli kyerumaaluma thats why agamba nti buli neighbor ffe tumwetaaga bwe tuba twetaaga rwanda twetaaga congo twetaaga buli omu bwetunamala okubaako wetweteeza tuyinza obutatuuka 100 naye nga tulina we tutuuse bwe mumala okwerigatta wano mpassport mm, kati teziriiwo tezikola nti that is already milestone towards the ejjane gye tugendamu ey'okwegatta mulina abatulaba mulina okukimanya nti wakati mu kwegatta mulimu omukono gw'omuzungu atayagala mwegatte hmm. mulimu omukono gw'omuzungu ayagala buli nsi yetemetememu mulimu omukono gw'omuzungu atayagala africa kwegatta kibaddewo era kiribaawo paka buli lwemwegatta nga africa tebagenda kufuna romatiriyo zaabwe mu factory tebagenda kufuna bakozi factory zaabwe zijja kuba nkalu emmere tebajja kufuna kakati kitwala omuntu nga president museven alowooza emyaka abiri oba abadde pan african tayagala ensi ye nga africa n'aba nti yalina okusomesa bano nti bannaaye omusingi gwaffe gwali bwe guti africa twali tujagala ebere bweti omulabe yaffe yatuyuzaamu n'agamba scrum and partition of africa yali muzungu hmm. africa lwali lukalu lwawamu buli omu najja omufalansa n'alwanira bungereza n'alwanira okulwanira nogabanagabana obugagga nebigenda nebakola factory zetu betutendereza kati unless nga tuze nesomesa honorable simbu abantu nebamanya hmm. background y'obuzibu bwa africa bwe bwava tetujja kuba tafe twefudde abatemerako eggwanga lyaffe ettaka n'olwekyo issues nga ddala tuwamaze ebyobufuzi issues of developing uganda and africa tulina ozikwata ngaabasomesa ne tusomesa abantu nti what is the problem of africa nti disunity okweyawulayawulamu muki mu mawanga mu madiini mu byobufuzi then n'okukozesebwa abazungu awo tujja kuba tuzimba africa oh. n'olwekyo panelist bannange nze kyembagamba nti tusooke tulabe ddala president museveni kyakola advocacy okwegatta kirungi nti ye kirungi lwaki obutale bwaffe kasooli waffe ajja kgenda obuwunga bwaffe bujja kufuluma amata gaffe gajja kufuluma as we industrialize ebintu yakuwadde example nti ne america erina sese nyingi etunda ebintu byayo ebweru china erina 1.4 billion people erwanira obutale bwa africa india erina 1.5 billion people erwanira obutale bwa africa bandibadde bagamba nti fe tuli bangi tubyeriire nefe already east africa billions tulimeka abantu ah, oh. ah, tetusobola nakumalawo byaffe kenya bwe producinga ne uganda ne congo tetubimalaawo kitegeeza ki we need an integrated market nti border to border trade ebeerewo naye tulina okkikola nga tumaze okubeera nti tulina visioni yemu lwaki asomesa abantu bano abakulembeze abapya tebategeera bino bya panafricans kyovaola mu katabo kano yakuleetedde bapurezidenti abakadde hmm. nga balwanira ku east african federation era alabika yasanyukidde nnyo alpha conde bwe yabadde amwanjula yagambye nti there is an old fighter here akatabo kano okalaba hmm. nga olwaki yataddemu muzeeyobote ndabawo mu katabo kano kalaga mulimu nyerere yes. obote ne kenyatta abo ngaagamba baalina koozi eyogatta rijoni yaabwe buno bonna singa tebutu naye entalo ne zijja zaayo za rwanda neziyuza uganda kenya teyalina nnyo ntalo mm. awo omulamwa ne gufa uganda ebadde mu ntalo emyaka asatu nolwekyo kitegeeza ki tuddeyo ku drawing board nga banna uganda even beyond museveni mm. any other president alijja tugambe emera omulamwa ne vision ya president Museveni yali ntuufu nti ye tunalwanyisa tutya omulabe ali mu kubba africa ebyobugagga byayo nga tetwegase kitegeeza bajja kujja gambe kati gomanyi lwana lemesa kino tokkiriza sukaali kujja tujja kuwa kaakati musigali uganda eriyokka kongo eriyokka burundi eriyokka rwanda eriyokka olwo omulabe ngaabamaze naye eh, dokita olowooza ekintu kino odozaho nabo simba yakikonyeko nti mubali bonna abalina endowooza eyo yakyaliwo yekka abano tekibawo okutya ne bagamba nti etanzania tukyusa buli myaka etaano mm. ne kenya bwetutyo kati ne congo kyenkana bwe kyatandise ne mawanga the rest of africa olaba awasinga bwe kiri nebagamba nti naye ono akulembeddemu ekintu kino kati ye agenda kuwuubaana tunakwatagana tutya naye konsaani eyo nkulu naye njagala batulaba mumanye kino nti mu regioni yonna uganda yekyasinza ebizibu ebiri politico fe tubadde tukyasinza okusunsa abakulembeze bapurezidenti naye ekiseera kyonna wetwakyusiza nga bapurezidents ng'ate tuli mu bizibu byereere eggwanga nga liri mu ntalo buli myaka ebiri gumu nga bapurezidenti bakyuka naye mu kuba mu ntalo ekonomi eyongedde amabega mm. zino tanzania kenya zakula dabagambao nti tuli emyaka ataano <laughs> emabega wa kenya kakati president alina okusooka okumba umba eggwanga nasooka kola diagonosis y'ebizibu bya uganda ebyalimu security ebyalimu okutandika okuba education yali nfu herefe yali nfu tuli mu kutandika kutambula bwe tunaamala okulaba nti alina wagituusizza wadde aluddeko isonta matter of nti aluddeko naye byakola okutereeza eggwanga birungi then kyatugamba nti uganda bwe betandise okubaako halfway kale oba kotawe mu economicale okusemberera kenya hmm. tusobola okwegatta mu byobufuzi okyo kyekikulu kyenda byolinga agamba nti waliwo ensobi eyakolebwa bannaffe bali bwe bagenda mu independence abakulembeze abasooka baalwawo nnyo bone bateeza ensi zaabwe fe abaffe tebalwawo twakyusa tukyusa buli mwaka naye nga tetulina mirembe kati n'olwekyo twafuna time tufaanane bali tufuneyo alwawo bwe tulwako tutereeze systems ne demokrasi twadde tetunamutegeera olaba wano omuntu alowooza demokrasi kwekalakaasa ku street ye honorable simbwa n'afiirwa emaali demokrasi kuvuma pulezidenti aliko demokrasi kulimba demokolasi kukyawa akola na president museveni oba wa nrm no twalina okukula ideologicaly netukula economicaly netukula politicaly netukula ne tulyoka tugenda mu bintu ebinene kati uganda ekyali mu primary tenatuuka william abadde alina akagamba agambye ki anti ono ayogedde obuntu bungi bwa demokraci nti simanyi nti okwekalakaasayo demokra nimuteekerako nti ntinokuwamba abantu nti yonayo era ekyo sola kikkirizanga omusajja yasoma ekyo kikyamu <laughs> naye kyekugamba nti tuli mu primary level kenya eri mu university ne tanzania kati naffe tujja tubeera promoted tulabe nga tugenda ku university naye twagala okwegerageranya ne tanzania ne kenya eziri mu university ezitabangamu ntalomaleyontomwana wa university yegatenowaprimaleyointegration <laughs> hmm. mu integration it is a process bw'oba oweeredde omwana n'asigala mu kibiina oba n'abeera wabiri tolekera omuweerera bwaba president museveni alwana ogamba nti tulina okwegatta nga sikowa tufunye 30 tagaana kuweerera ojja kuweerera omwana paka lwana ajja nga ayita ebibiina atuuke gy'alina okgenda amaleko university so it is a process gyemanyi nti at one time even after president museveni oba oliawo ekiyinza okwanguya yes. honorable yagaye nti yakikulembeddemu mm. kyokka ate ffe bwe tulaba bwogeze mu kusoma tuli ba primaryprimarymu eh, mbeera yaffe mu development mm. olowooza kati owa university ngaowa primary yagamba owa university jangu twegatte kimwanguira jajjawo bwakubuulirira towuliriza anti oyo jajjange kati abanga wa university eh. aba senior eh. naye kati bali bwogamba mu development mm. be batuli waggulu naye ffe tugamba mujje twegatte nga tulinga singa kenya yekikulembeddemu nti mujje twegatolozanegozadde akubira engoma kino kiri about ideology nti ba president museveni nga batandika pan africanism ye tali ku kya uganda kyokka ali ku kya africa nga ye akyaliwo alina omumuli ogugamba bannauganda africans mujje jukira yakubye n'omulanga nabagamba banaimu abakulembeze ba africa abali wano twalina kyetwali twatandika naye kino abanguira bali abalala nga bamugamba nti east africa temunaba kwetereza hmm. bali abalala banayanguirwa okugamba nti lets make it one global village africakatonoolampolamu hmm. naye waliwo ebijja okutandika kati nga passports eza africa tebazironkinga kitegeeza nti buli lwotandika wabaawo byotandika kubatojja kiumba lumu titwegatte hmm. mbagambe kiyinza nokuba after president museveni naye nga ye abataddewo omusingi nti banaynabagambaate africa katono nyo kisanja dr kisanja ebyo byona byoyoga infact nze niyoomu mu bantu abawagere kya east african integration infact singa kyabara n'ebizibu mu uganda byetulina simanyima wanga ebyo byona byalivuddewo wabula ekitagenda okusobokera ekitagenda okusobokera ngaomuntu omuba muraba ayogera ayogera kino nakora kirala akora kirala nayogera kino lack of trust mumba president si bona abetulina ngaomuba muraba ye ayogera kirala ayogera kirala akora kirala tutawanira bwerere tosobola kugamba nti tusubuligane mu kifo kyokusubuligana nti abanaleeta n'emigugu ng'olinamu abayekera ninkukiriza nkisuubuligana kagende warcc integration east africa and africa batunulidde tumanye nti ebigambo bimwogera binene nyo ku nsi era gwe toddamu kukola ensobi hmm. purezidenti wa rwanda hmm. noddamu n'omuyita mutabanyi wa purezidenti wa wano rwanda is an independent country oba mwakola ebikibu the other one is the president of rwanda mm, a, an independent country and that must be there ah, kasitova ku mulamu ogwo oba otandisa ebizibiri ebyombadde ngamba you must recognize states in their sovereignty regardless of how they look like kyovala gundi bweyagenda oyinza okuba wanfunye bubi sinyooma rwanda ngaeggwanga ngamba wulira kyenalese okwogera ku mukulu oyo abadde eh, atambula awo eh. relationship ya kuba president bonna abali wano mm. okwetuula actually nyinza ga mu africa yonna mm. relationship gye twandibadde tusinga okusuubira ennungi mm. ennyo nga woolaba oli noono womulaba hey, wandibadde awalinya museven wetulaba kagame kagame mm. waali kwega relationship eyo gye nabadde nzijayo kagame yatandika nga mwana mujje lya mwami museven nga museven yekomanda ng'ono omwana mukulukaddu mukulu bamwine mukulukaddu kyekizibu hmm. ne president museveni hmm. simanyi oba itkalbitheyathawe kyalwana nti abazungu bwe yabadde abagamba nga balabanga bo wano ng'agamba nti hmm. mu afirika mutulabanga ffe abatamanyi abatategeera mumwina otusomesa kati kyogamba kyennyini kyekizibu ne museveni kyalwana so bwaba akirwana nkisuubira nekusaidi eri bwe kirina okubeera ah, mwe mulimu ideology oba wanze nze ndi ku friendship ndi ku bwaseruganda saagala saagala mwami museveni alagire byakukola rwanda mm. saagala alagire kagame naye kyeŋamba omukwano guli okubeerawo obubeeeggwanga libeera neinterest sizakagamemuyinza okuba mukolaganaeokwatagane nebamwine nebamwine ekyayogera kituufu nawe oli mutuufu eh. bwekyoyogera nokyayogera omukurabo okwaffe bwebuzibu so omunaara wooza nti taata wooli oli nagamba tokyali taata mugitaddekubakulembeze bombi mm. n'abantu mwemwemwe ngaba bulijjo abanauganda mulina mm. endowooza eyo naye bali twabayamba kasite ekyo kiba mubirowoozo byamu ebyo obulwadde bwe butandike leva kukijjeku bakulembeze an ordinary way of living abantu kwegamba kiringa bwoba olina mutabanyi wo naakula kati gwe notandika kumulagira nga bwalagira nga kale akaana kato musajja mmaze kusoma emyaka munaana muwandi wetu muyita ku meeza nemuteesa naye kati gweyagala kukola ki omulowooza nga ati ntakyali mwana hmm. and thats the mistake and diplomatically they, they, they, they, they guide you recognize states as they are abangaga abanjavu that is their country it's a sovereign state so yes. that's, that's the beginning of it mm. now ekyokubiri president museveni for a long time this is, this is the first speech after about 10 years to, to, to, to excite me more than before mm. sure. mm. yes hari omukwano gwange twabadde mu pavilion rc agamba twakora uh, bwaitu kwe karakasa pan african square kati bwetwayita bannamawulire nakimanya naye sagenda <laughs> twakola ono yagenda so bwetukola okwekalakasa abamerica ne bambuuza but how you going to tell i said i have mobilized 800000 veterans And we are infiltrating them to Libya. Said what? Said what? Yes. I said, how are you going? I said, that's an operational <laughs> plan. Kati. Ara sisi kia gambi, ziri ya mu wali ya kwa fe. ayayiti mukwekalakaasa oku nga bawakanya abazungu okulimba libya bwe yagenda n'abantu abamerika bali bamerikanebamubuuza mm. ogenda kuyamba otyalibi nagaa nti maze okukunga abaazirwanako emitwalo kinaanaomubuuza ogenda kukulota nti maze n'okulaba bwe mbayingiza elibya <laughs> so for the first time era nebambisa ku embasi mm. i found their gates open but we have heard that you are, you are mobilizing to go to libya i said yes I have organized veterans, but um, can you tell us your plan? said, maybe we can organize tomorrow. I come with my team. Mm -hmm. That's what I told them. Now, President Museveni na uya government ya Uganda ne ne ne Nzuma. Nzuma. Ninga eh bayungula maje ba. Ebirozo byali ne Yes. Eh, you see what hurts me? Nze chinumira ddala. Mm. Fabayivu. era nanoonya communication nenema ninjiyisa mu baana nti oba oliawo mutabanyi wange asooka yeshaka shaka king of the zulu owokubiri yekabarega owokusatu ye mwanga abasajja bunjogede kw abo basatu bali tebalina wadde a oba nasari naye Kabarega e fought uh, e, yes. the British 22, 23 years with arrows and spears. Zuma Mulab, I mean mm. uh, Shaka, Shaka Wamulaba. Mm. Naye ffe abayivu tutunda butunzi gwanga ba masters ba PhD what has happened with us at least barabereme nokwogera nokutulema mm. bajenje kwanga magundi ka, kamya Agustino kamya mm, Agustino kamya musajja e, ya kupaka. mm. bangamba iye akolera ku paaka ngaagaana abayindi okugula amaduuka ate nayogera ku incident yenyini ginaalimu maybe honorable alinga ka article nze ka alinga kuwadde answer bali bajja ffe bogamba bali batasoma mm. baine ndoza nintegeremu naye mwe mwajja ne musomesebwa abazungu nolwekyo kati <laughs> ne bagitubbako colonization of the mind rwariro woko mukusoma woko mukutya colonization of the mind as we speak now woko mukoyongera ko degree buli kintu kyona kiteeka mu reasoning otya naye kino kinavamu so we are in a, a crisis of confidence as africans so nze president kiyankoledde newavaawo enkya okulabayafunye address yafunye wabakunganyiza ekimuluma eh, eh, n'akiyiwawo oba kinavamu kigende ku rekodi nti ye yabagamba abara bayinza kukitwara bayinza kutakitwara ne at least naye sagala otise baana basoma mbu gyokoma okusoma gyokoma okutya muli yali temukulu kwekiri abaana mbagaye nti gyokoma okusoma gyokoma okumanya okujjako nga education system yekyuse naye nga tukyali kweno lwaki abagagga mu kampala abasuubuzi gwe bagamba ensoma gye tusoma mu ah, europe gye basoma ah, ah, bantu bameka abalina phd abalina ebizimbe mukampalaatasobola agenda kutandika kaduuka ah, bamala kukola risk asesnaye omusuubuzi ayingira obuyingira onzijukiza omusajja yatugambanga mbe okusoma okgenda waggulu ogenda ofunza bwoba okukoze bacharas oba nabingi masters nofunza nagamba oyoend up nga youno too much about mubiwuka nomanyamu kamwaka obuka ogwo mulimu eh. yakoze bulungi era kimami kyona kyogedde